1993 жылы тәуелсіз Қазақстан Республикасы Конституция қабылдады. Конституцияда парламенттік басқару формасы бекітілді. Ал Конституциялық сот Конституцияны қорғауға арналған жоғарғы сот органына қабылданды. Елдің бұл негізгі заңы екі жылға ғана созылды. Содан кейін Назарбаев кенеттен Қазақстанның толыққанды билігіне көшуге кірісті. Ол үшін ескі конституция сәйкес келмеді. Өзгертуден гөрі күшін жою оңай болды сондықтан назарбаев жоғарғы кеңесті таратып сатылы референдум арқылы 1995 жылы жаңа конституция қабылдады жаңа заңда конституцияны қорғауға тиіс конституциялық сот туралы бірде бір сөз болмады сотты конституциялық кеңес алмастырды ол тек кейде ғана кеңес ала алады бірақ нені және кімге кеңес беретіні түсініксіз Уақыт өте келе Назарбаев одан да көбірек күшпен қол сұғылмайтын билікті қалайды. Осы мақсатта олар конституцияға өзгерістер енгізе бастады. Мысалы 14-ші бапта заң алдында барлығы бірдей деп айтылған. Бірақ конституцияға енгізілген түзетулер бойынша бұл бірінші президентке қатысты емес. Енді бізде Назарбаевтың юрисдикциясы жоқ. Яғни сіз оның президенттік міндеттерін алып тастаған күнде де елбасының ұрлығы үшін соттай алмайсыз оның ұрланған мүлкін де тәркілуге болмайды өйткені президенттің меншігіне қол солмайды осындай бірдей тұтастық пен қол солмаушылықты назарбаев өзінің отбасы мүшелеріне де сыйлады біздің теңдігіміз осындай бұған дейін 43 баптың екінші тармағында өз өкілеттігін жүзеге асыру кезеңінде республика президенті саяси партиядағы қызметін тоқтата тұруы туралы айтылған бұл тармақ конституциядан алынып тасталды өйткені назарбаев нұр отан партиясын басқарады және ол өз өкілеттіктерінен бас тартпайды назарбаевтың өмір бойы билікте қалуы үшін конституцияның тағы бірнеше баптары өзгертілді президенттікке үміткерлердің жас шегі алынып тасталды 60 және ерекше жағдайларда 65 жас бір адам қатарынан екі реттен артық республиканың президенті болып сайлана алмайтындығы туралы статья енді қазақстанның бірінші президентіне қолданылмайды тағы да қайталанатын жағдайды қоспағанда бұл әлсіз 41 бап үшінші және 1 тармақтармен толықтырылды. Онда тек президенттің ғана кез келген шешіміне сәйкес президенттің кезектен тыс президенттік сайлауға қатысу құқығы белгіленді. Енді егер Назарбаевтың бәсекелесі табылып жатса, онда Нұрсұлтан Әбішұлы тез арада кезектен тыс сайлау жариялайды жаңа үміткердің сайлауға дұрыс дайындалуға уақыты болмайды ал мемлекеттік зиялылардан ешкім жоқ міне конституция мұнда кезектен тыс мерзімінен бұрын сайлауда ешқандай шағымдар жоқ және ең бастысы схема жұмыс істейді 1999-2011 жылдардың өзінде Назарбаев осы әдістерді қолданған. Азаматтардың конституцияға варварлық қарым-қатынасына наразылықтарын болдырмау мақсатында тағы бір заң қабылданды иә конституцияға сәйкес қазақстан азаматтарының митингілер демонстрациялар мен пикеттер өткізуге құқығы бар бірақ бұл құқық олардың жиналуы сияқты рұқсат етілетін сипатты белгілейтін заңмен шектелген яғни жергілікті билік оларға тыйым салуға құқылы және олар оны пайдаланады қазақстан азаматтарының демонстрациялар митингілер мен басқа да наразылық нысандарын өткізуге тыйым салады ел азаматтары конституциялық сотқа заңсыз конституциялық өзгерістер мен жаңа заңдар үшін сотқа жүгіне алмайды өйткені қазір қазақстанда конституциялық сот жоқ әрине конституцияда қарапайым қазақстандықтардың құқығын қорғайтын статьялар бар бірақ олар өрескел бұзылып отыр заңнамаға қарамастан Қазақстанда соттың шешімінсіз қамауға алып, заңсыз соттап және түрмеде азаптауда. Және сөз бостандығының кез келген көрінісі алғашқы дыбыстан ақ тұншықтырылады. Қазіргі уақытта Қазақстанның конституциясын қайта қарау, диктатордың күшін шектеу және жақсы атауды елдің негізгі заңына қайтару қажет.